donkerblauwe kamer heb ik dagen, nachten lang gepraat met vreemden. Dus als je je hebt afgevraagd waar ik steeds toch was gebleven, ik was daar even mee bezig. Ze dus kwamen langs de randen van mijn ramen. Er stonden doffe Voice eh, voor tot raam. Eh, een boekje halen waar eh, onder andere deze teksten ontstaan. la Terre, elle tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Combien y a-t-il eu de blasphème de mon sommeil à mon réveil, un prêtre pédophile, belle, belle. De aarde draait om zichzelf en om de zon. Hoeveel vervloekingen zijn er geweest toen ik dommelde, tot ik ontwaakte. Een pedofiele pater, hij klaagt, hij klaagt. Et moi, quand je vois tout ça, je dis que les cieux ont déjà brûlé. Ange, les cieux ont déjà brûlé. Et moi, je crains pour vos ailes, je crains pour vos auréoles. Ange, les cieux ont déjà brûlé. I see this, I see, I see the sky set fire. Oh, Set fire and I fear for your weakness and I fear. Mag ik nog even een keer een groot applaus voor Voice for Tots. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank De Voice for Tots bus, die rijdt ook rond. En zij zijn hier. Mag ik alsjeblieft een groot applaus voor Welkom allemaal in onze bus. Wij zijn het team Voice for Thought. Dat betekent de stemmen die tot nadenken zitten. Wij willen graag dat we met z'n allen een wereld vormen die één geheel wordt. Die niet meer verdeeld is. En in deze wereld, waar de wereld steeds meer verdeeld is, hebben we dat nodig. En een van de manieren om dat te doen is kennis. Te produceren op heel veel manieren. En ik denk dat een van de vormen die we vandaag presenteren, kunst. Kunst is een vorm van delen van kennis met elkaar. Dieu dans les flammes, il est dans les lames, il est dans la cam, il booste beaucoup arabe. Et moi, quand je vois tout ça, je dis que les cieux ont déjà brûlé. Ange, les cieux ont déjà God ziet vlammen, hij staat tussen de golven, hij is deel van de doping. Verleidt de geest van Boko Haram. En als ik dit alles zie, dan durf ik dit te zeggen. De hemel heeft dat gewacht. Engelen, de hemel staat in brand. En ik, ik vrees voor jullie vleugels. Kijk uit met de aureolen, wees bang. Want engelen, de hemel staat in wacht. Monsieur ont déjà appelé ange. Monsieur, déjà appelé Skies set fire. Thank you.